que ha surgido, o sea, el aumento de la contaminación del, del, COVID y por lo tanto las medidas que se deben de tomar eh, deben de reagudizar y, reafirmar el uso de la mascarilla y el distanciamiento. En base a esto, el día de ayer el ministro de, de Salud Pública, eh, Plutarco Arias, dice que ya se ha reunido en otra ocasión y se le ha planteado al presidente de la República sobre la, flexibilización del tren del 24 y el 31 de diciembre, ya que recuérdense que el día de ayer se ratificó en la Cámara de Diputados la aprobación de, los, 45 eh, días que pidió el presidente de cuarentena y por lo tanto eh, caemos dentro de ese, de ese rango y el doctor Plutarco Aria eh, eh, dice que, está de acuerdo con que ese día se flexibilice, no que, que se abran los negocios de expendio de bebidas alcohólicas, sino que las personas podrán eh, trasladarse desde su casa al sitio donde se reunió con su familia, desde, el sitio donde se reunió con su familia hacia su casa sin ningún tipo de percance, sin ningún tipo de retén. O sea, ese tipo de flexibilización, de flexibilización que dice el doctor Plutarco Arias que se debe dar para ese día, que no es que ese día, el 24 y el 31, el COVID salió de vacaciones y no va a infectar, ni nada por el estilo, sino que esos dos días sea, se flexibilicen, ese, en ese, que sea para el traslado, se trasladen las personas de su, de su sitio donde se hacia su casa para ir para no así eh, hacer más hacinamiento en, los hogares, durmiendo todo, mucha gente quedándose en, la casa. Pero eh, no así que, que se deambule, ni, sobre todo los negocios que, se aperturen para eh, hacer reuniones en, en ese tipo de negocios donde la protección prácticamente es mínima y el acercamiento y el distanciamiento aún, aún peor porque eh, sabemos que eh, la aglomeración de, esa, de, esos, en esos sitios eh, no respeta ningún tipo de norma que actualmente están lineadas para prevenir y el contagio del COVID-19. yo creo que desde mi punto de vista lo veo factible si es así que se, que se, que se va a actuar, o sea, donde la persona, si está aquí, si vive aquí, si se reúne en la piña, que se, que se pueda desplazar a la urbanización espinal y así sucesivamente, pero trasladarse en su vehículo o en, una, en un vehículo para ir a su, a su destino, a su destino que es su casa, o su destino final, porque así eh, se, evitan más, aglomeraciones que el individuo se quede eh, reunidos mucho tiempo en una, en una casa. Yo creo que sí, que se puede, pero con esa visión. Porque eh, aunque el ministro dijo que se lo había externado al señor presidente de la República, pero que aún no habían eh, confirmado ni, ni eh, reafirmado el, proceso de, hacerlo ya público, pero que se tiene una, una futura reunión con el presidente para plantear esta sugerencia de que el 24 y el 31 se podría permitir la movilidad en vehículos hacia su hogar. No que usted ande en el vehículo para arriba y para abajo, con, lleno de romo y bebiendo en el vehículo, visitando altares. No, aunque, no, no. aunque todavía eh, lo que sí está claro y ya definido es que va, a haber eh, una flexibilización esos dos días en diciembre, lo que todavía no se ha, eh, se sigue, ¿verdad? Que no es que no va a quitar el toque, no es el toque de queda, no es que el toque de queda se va a quitar esos dos días. Lo que sí es se, que se va a flexibilizar. En discusión y diseñando, digo yo, la estrategia de cómo es que se va a hacer. Yo comentaba en, un ambiente en estos días de que yo entiendo que las autoridades deben de ser eh, eh, sumamente inteligentes para ver qué, acción, qué estrategia implementan para evitar que se le vaya de las manos, porque eh, quitar el toque de queda, claro que no, eso no, no, creo que, exista. En la mente de algunos eh, eh no quitar algo que solamente piensan... cuando no, Víctor, que con los diputados aprobarlo el día de ayer ya se convierte en una ley. Claro, entonces lo que digo es que solamente en la mente de gente que solamente piensa en hacer dinero y se, lo, se olvidan hasta de la vida, que es lo más sagrado, solamente puede pensar que se puede, que hay condiciones para quitar el toque de queda. Como decía el presidente, el primero en, querer que, no exista toque de queda es él, y después somos todos. Ahora, ¿están dadas las condiciones para que eso no sea la, realidad? Claro que no. O sea, hay que ser muy cuidadoso, y por eso decía, eh, se van a flexibilizar, pero hay que ser inteligente. Porque no es verdad tampoco que el 24 y el 31, con las ganas, el deseo que tiene la gente, lo irresponsable que hemos sido en esta pandemia en los últimos meses, van a, va a tener tal vez la, capacidad el gobierno de retener eh, eh, este país en su casa el 24 al 31. Además, la característica y la condición especial que tiene el dominicano de celebrar de manera, que no es celebrar de manera desenfrenada. Fíjense en medio de esta situación de cómo, cómo está aumentando el, el contagio de, del COVID y aún así la gente no entiende. Tuvo los lugares de expendio de bebidas full de gente, 9 de la noche, 7 los fines de semana, todavía bebiendo y haciendo cosas, cuantas cosas puedan hacer para violentar las normas porque no pueden resistir quedarse en su casa en medio, aún en medio de esta situación. Entonces, alguien decía, es imposible casi para las actualidades poder mantener 24 y 31 eh, mira, Víctor, es que trancado en la... Pero por eso decía, escúchame Sergio, que las autoridades tienen que ser extremadamente inteligentes al diseñar la estrategia para implementar y ver qué tipo de flexibilización es que se va a implementar el 24 y el 31. Mira, mira Víctor, si no hay flexibilización, no va a haber cuartel para, para trancar gente. Precisamente, eso es lo que No va a haber cuartel. lo que compartimos. Porque mira, va la gente va a salir a la calle es mejor hacer un ambiente controlado. Claro. Un plan controlado para esos dos días y así mejorar la cosa. fíjate, serio, fíjate, cómo, ha ido, cómo han ido las autoridades flexibilizando. El toque de queda los domingos hasta las 5 de la tarde, lo llevaron hasta las 7. O sea, pero claro, ah, ese ah, ah. propio de que vieron que hubo una, una baja, eh, eh, eh, ¿verdad? sensible en cuanto al contagio. Ahora, en este momento que estamos en la antesala de lo que podría ser un rebrote, insisto, producto de la irresponsabilidad nuestra. Eh, está pasando lo que está pasando y lo que pudiera pasar. Si no somos lo suficientemente responsables, este es eminente que en el país haya un rebrote de la pandemia. Pero sí creo que se debe hacer a e-, eso, porque te digo, no va a haber cuartel para meter gente. Ni la capacidad, no, tampoco haber la capacidad. <laughs> Pero para actualmente, actualmente sale un grupito, claro, que lo que, que, de euforia, sale un grupito. Porque la mayoría cumplen con el con quedarse en su casa en el toque de queda. ahora sale un grupito y mira toda la, situación difícil que, se crea. Entonces, no tampoco hay la capacidad. Cero, vamos a una breve pausa para ver entonces algunos de los titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. No le cambie, que en breve vienen los titulares.